Cari ciui, hodiau mi sentas min zumbio. Tio estas neologismo inter zumbio cae zumo. La cefa programo cium mi usas por ret rencontigioi. Facte, mi eliris tunelon de examenoi conveno venoi pri la Europa proiecto, pri la espro gruppoi, cae aliei afferoi, cae mi estas vere il cerpita. Do mi ne volas montri mian visagion hodiau pro tio. Cae mi esperas che mia vocione aperos tro febla al vi. Mi esperas che vi fartas bone. Mi fartas bone. Cae ec la comenzon de la semen fino, mi lassas nin ciui alla medito. Restu con ni. Cun medito conni dancon saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiau, mi volas legi el tiron quiu ne aperas en la originala vercaro. Facte, la el tiron ne decidis mi, sed, cara esperantista amico, quiu citis el tiron de Zamenhof na mi ne vere conas, che do mi sercis iomete, cae effective gi estas. Zamenhofa, sed gi ne aperas el originala vercaro. Cae mi trovis gin inter alie en la textaro de Esperanto, quiu estas la plei grava corpuso pri nia lingvo, quiu enhavas inter alie, aparte la collecton de la textoi de la iniziatoro de la lingvo. La texton quion mi legos cun vi cae meditos cun vi venas el la Nizza Literatura Revuo cae estis eldonita origine en 1959 en numero 24. La basan textum origine en computi ligis signoro Hirotaka Masaaki, cae temas pri texto cium Zamenhof volis origine presenti en parolado en la dua congresso d'Esperanto en Genevo, 1806, sed lau consilio de Seberg li forigis gin el sia parolado. Do la titolo estas Cion Zamenhof ne povis diri en Genevo. Compreneble ni ne legos cion, ni legos nur parton de gi. Ien la parto cion mi ricevis de mia cara esperantista amico. Amicoi, ne timu constante pritio cion diros la sensense criticanta cae grimazanta rutina mondo, sed agu, ciam tiel, kiel dictas al vi via conscienzo cae coro. Credu che cio, cio per si mem estas bona cae justa, malgrau ciui insultoi, pli au mal pli frue, devas venci, cae nepre vencos. No, estas necredeble, ciu grade mi sentas citiun el tiron proxime al mia coro non tempe. Gi vere agas kiel balsamo. Kai tiui considoi, char tiu esperantista amico mia nescias la kialoin de citiu proximezzo al mia coro. Citiui coincidoi, mi es diranta, redonas al mi fidon en la universo kai en la verda amicetso. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam antauen sen fine.